dari FA Channel yaitu Nangis Sama-sama Jom. Oke, okay, mereka baru kawin tapi udah saling melengkapi. Nasi lemak seringgit. Oh my god, nasi lemak satu ringgit lagi. Pasti sedap nih. Kita tengok ya. Eh. Ah, jom kita tengok guys. Let's go. Oke. Okay. Eh? Nasi lemak. Nasi lemak mi goreng. Mi goreng. RM1 drive through. Asal mana so. ni? Dua orang ni. Saya asal Kedah, ni asal Kelantan. Ah. Ya, mana satu Kedah? Saya Kedah. Ni Kedah, ni? Kelantan. Kenapa tak cakap Kelantan? Kenapa kena cakap Kelantan kan? <laughs> Kita ada jual nasi lemak dengan mi goreng. Siapa yang masak ni? Ah, dua-dua uh, masak. Dua-dua masak. masak. Saya wow. masak nasi tu dalam pukul 2 macam 2 pagi? 2 pagi. Okey, Tasnim. Wow. Uh, buat sambal goreng kacang, goreng ikan bilis. Okey. Itu saya sudah bahan tu saya lah. Pasangan paling muda ni kita jumpa sebab tu kita nak Masya-Allah, ya perjuangan guys, perjuangan masak jam 2 malam, jam 2 pagi lah seperti itu. Nah, di situ mereka masak terus istirahatnya gimana dong coba? Berarti habis isak harus memang betul-betul istirahat gitu kan. Buat peniaga-peniaga ni kan. Bilanya kahwin ni? Tahun 6 hari bulan Baru kahwin lagi? Baru Oh, tahniah. <laughs> tak terlewat lagi kan? Saya ucap tanya. kan? Eh? Wow. Eh? Ni berkenalan kat mana ni? Berkenalan dalam media sosial. Twitter. Oh. Aha. Tapi tengok uh, income pun naik turun eh. Okay. Ha. Ah. Kita orang lepas kahwin, try buat lah. Eh? Okay, sehari try berapa bungkus yang kita mak bawa?

Oh, okay. Itulah tukar rasanya. Tak nak bagi orang rasa makan tak sedap kan. Uh-huh. So, kita orang tak jauh. Orang start pun daripada ada kereta kat sini tu. Tak kita pergi Tapi ini prinsipnya keren banget ya. Prinsipnya keren banget. Jadi di try kalau tak sedap, kita tak jual hari ini. Kalau sedap, kita jual. Wow. Saya yakin ya, Aka Abang nih akan menjadi orang sukses insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama doakan guys. Kita sama-sama doakan semoga Aka dan Abang ini menjadi orang yang sukses berniaga. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tak habis. Ada yang tak habis bagi ke rider bagi ya, pekerja-pekerja. Masya-Allah. Ada orang senyum tu, hati kita orang senyum balik. Ha. Daripada tak habis tu tengok dia orang happy tu, ha, tak ada. Tak ada masalah. Ah. Balik pun muka okey balik. Satu seringgit. Ada untung ke? Ada. Ataupun ada ada macam mana tu? Ada untung. Ah, ada tapi tak, tak banyak. banyak. Tak apa, tak apa bang. Hari ni tak ada orang banyak. Ha. Ah, okey. Afiq dengan Tasnim ni kos apa ni? Saya mechanical engineering. Tasnim? Nah, financial banking. Oh. Padu-padu. <laughs> keren, tak? keren sih. Kita bungkus je 44. 44 eh? 44 cukup kot kalau seorang makan kan. Nanti kalau ada orang jalan ke, kita bagi je terus. Yang plan nak buat nasi lemak ni sebelum kahwin lagi. Oh. Ah. walaupun cakap nak kahwin nombor 26. Tapi sebelum kahwin lagi saya kat nak buat oh, wow. 26. Ah, planningnya 26 sama jodohnya, dulu. Jodohnya sampai 22. Hmm. Ada nasi rezeki uncle. Masya-Allah. Dua bagi. Nasi lemak. Okey sama. Ini tak kak rezeki tak kak buat makan-makan. Tak tu tengah bagi jiran dia tau. Dia jual shawarma. Kau orang boleh jumpa teks kat sana. Kat sana boleh. Pagi-pagi dah buka bang eh. Okey. Dua orang Cukup. <laughs> <laughs> Okay, terima kasih. Terima kasih. <laughs> eh? Terima kasih. Okay, terima kasih, Cik. Okey, alhamdulillah habis. So, yang ni ni ada ni. Tapi kami nak rasa kat sini boleh. Boleh. Boleh. Ah, macam mana tak rasa dia guys? Aduh, gimana ya? Gimana ya? Oh mie, ini mie nya ya. Ini macam sedap loh guys. Oh my god. Mi Mi sedap. semua okey. Okay. Ha? Semua okey? Okay? <laughs> Semua okey. Semua. Masih ada rasa dia punya secukup rasa lah. Okey. Lah. Wow. Sampai aku, aku sampai gini loh guys tadi guys asli. Presentation padu ni. Hang tengok ni. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok nasi dia. Hmm. Terasa sambal pula. Sambal eh. Kali ni kita campur semua. Telur, sambal, nasi. Oh my god. Nasi memang orang panggil apa? Peroy eh. Dia tak terlalu okay. kering, tak terlalu basah. Ngam lah nasi. Ah, Tapi okay. nasi ni Pulen saya rasa kalau uh, ada santan lebih sikit ngam. Memang ngam lah sangat. Sempoi, padu. Wow. Afiq dengan Tasnim, saya memang betul-betul respect. Terima kasih. Umur 22, Fahmi masak kat saya telur masak kicap je. Itu dah paling sedap lah kami makan dulu tau. Tadi 38 eh? 38. Okey, dua-dua orang pejam mata dulu boleh? Boleh. Nak, nak hadiah tak? Hadiah perkahwinan nak tak? Eh. nak, nak, nak, nak. Pejam mata jangan, jangan tengok. Kata ni. Kata. <laughs> Oh my god. Dah dekat. Mak banyak ah. Allah 700 dekat Afiq dengan Tasnim masuk dengan yang saya beli tadi itulah. Allahu akbar. Boleh? Banyak ya. Bagi kau orang ah. Eh. Eh. Tak payah. Tak payah, tak payah. Tak payah. Bukan. Bukan. Bukan. Sikit sehari-sehari 20 pun bukan. Bukan. Meyakinkan. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. <laughs> Kelihatan banget bahagianya ya cewek gitu kan. Kalau udah dapat duit masya Allah ya kan. Nah itulah guys bahagianya istri di situ ya kan. <laughs> Jadi suami harus bekerja keras ya kan supaya apa membahagiakan istri dan anak-anaknya ya kan. Jangan istri-istrinya nanti istrinya banyak. nangis jom. <laughs> nangis jom. Tidak nangis aja. Hadiah ni. Allah senang saya guys. Hadiah kawinan Afiq dengan Tasnim lah hadiah ni daripada Yayasan Makfirah dengan penonton FX Channel. Okay. Saya harap hadiah tu dapat membantulah sedikit sebanyak. Amin. Rafiq dengan Tasnim untuk terus meniaga dekat sini. Semoga perkahwinan Rafiq dan Tasnim kekal ke jannah. Amin. So kami berangsur dulu. Semoga okay. perniagaan Rafiq dengan Tasnim terus maju jaya. Amin. Amin. Okay. Ya Allah, keren banget sih. Okay, Hafiq, Tasnim Semoga korang semua Sukses, maju ya. Amin Okay, baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam okay. Ya, Alhamdulillah Hari ini kita dah santuni Pasangan paling muda Ya, Afiq paling Tasnim, muda Baru 22 tahun Dah pandai buat nasi lemak dengan mie goreng Dan untuk niaga Paling best nasi lemak dengan mie goreng dia So, siapa yang nak rasa boleh datang kat sini tujuh Saya dah rasa dah dengan Fahmi yang penting hmm. hampa jangan lupa like, komen, share, komen, share dan subscribe. subscribe pasti itu, pasti. Waalaikumsalam. Oke okay, guys, sudah selesai videonya dan ya mungkin saya ingin berpesan juga ya kepada Abang Afik dan juga Tasnim ya. Pokoknya dalam berkeluarga itu kita harus betul-betul sabar ya, betul-betul sabar. ya bila emosi keluar rumah ya kan jangan istilahnya main tangan ataupun KDRT kalau di sini dikatakan ya pukul sini pukul sana itu tak baik ya dan ingat jaga keluarga buat istilahnya perempuan juga semuanya lah ya istri dan juga suami karena menjaga rahasia istri dan juga rahasia suami istilahnya menjaga marwah daripada keluarga kita semua maka daripada itu buat teman-teman semua yang mau menikah pikirkan baik-baik baik ya kan jangan sampai istilahnya seperti hal yang saya pernah istilahnya melihat ya ataupun saya istilahnya pernah istilahnya mengalami di mana banyak anak-anak muda bukan bukan saya mengalami istilahnya banyak anak-anak muda yang mengalami istilahnya dia kawin dia menikah 6 bulan putus 6 bulan cerai ha, 3 bulan cerai macam tu ha, kita memang kena betul-betul ketika kita menikah niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon restu kepada kedua orang tua kita dan jangan sampai istilahnya kita melakukan KDRT ataupun kekerasan dalam rumah tangga seperti itu dengan penuh kesabaran kasih sayang dan juga istilahnya istri yang patuh kepada suami maka kebahagiaan akan tercipta di dalam keluarga kita. Nah, di situ guys ya, saya juga berpesan kepada diri saya dan juga teman-teman semua ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat buat yang baru kawin ya kan, yang baru menikah, semangat ya. Tahniah saya ucapkan. Semoga langgeng, semoga antil jannah seperti itu. Semoga juga diberikan eh, rezeki yang berlimpah, bermanfaat, jadi orang sukses dan juga bisa membahagiakan orang lain juga tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa guys untuk di like, share, komen dan subscribe-nya FF Channel dan juga Cak Mujib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.